嗱，你睇啦，谭慕雄先生究竟同呢个谭耀宗有啲咩分别呢 i T 界四年嚟，我哋有一个点样嘅议员啊，大家要谂清楚。无论喺六四嘅议题，喺国民教育嘅议题上边，所有佢嘅投票都系同建制派一模一样。四年啦，究竟大家顶唔顶得住咧？我会系 support Charles 嘅，你咧？